Ayo maju Isra. Kalau bisa ambil kiri. Maju sur, serang sur. Kiri ada musuh, serang sur. Oh. Siapa dekat bapak nih, om nih, Ndra dekat Om Dra. Musuhnya depan Ya ya ya ya. Dona, lari kita. Dra, lari duluan Dra. om oke okay. Asli Omlek dengar di iya. dengar Om ini dengar dengar dengar tuh sudah berteman boleh tembak nak kalian belakang, om jaga belakang. Tembak sudah. Tembak sudah. Om jaga belakang. Tembak sudah, bantu sur. Ayo Maju sur serang sur kiri ada musuh serang sur eh di di, di tangga tangga tangga tangga pak di tangga pak kiri sur terjun tuh dia terjunnya terjun di luar terjunnya di, di luar di luar suruh cepet sur, Eh Jona Jona sur atas, ala atas nih, ala atas nih. Ala atas, ala atas cepat. Kanan, kanan. Oi. Kanan. Kanan ada musuh di sini, gas aja. Tuh ditembak itu. Tuh, di, tuh ada di dalam, ada di dalam, ada di dalam. Ada di dalam, Sul. Sur, sur, ini dia aku sur. Tembak sur. ha. <laughs>